A evolução de nossa sociedade nos leva a lugares além do alcance da imaginação. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e competitivo. Você se lembra da última vez que escreveu uma carta? Aliás, você já escreveu uma? Hoje, não precisamos mais de papel e caneta. Tudo o que precisamos está na palma de nossas mãos. Em um mundo que evolui tão rápido, Pode ser difícil para o pequeno empreendedor se situar nesse mercado. A Conex Code é uma empresa de tecnologia especializada em incluir as pequenas e médias empresas no mundo digital. Nossa principal atividade é o desenvolvimento de aplicações web e fazemos isso através das tecnologias mais modernas e já consolidadas no mercado. Trabalhamos com uma estratégia única, que consiste em três etapas: cada um com um objetivo bem definido e seus respectivos procedimentos. Primeiro, nós colocamos a sua marca na internet. Depois, trabalhamos para que consiga atrair seu público e, por fim, se fizer sentido para o seu negócio, desenvolvemos um sistema mais complexo com tudo o que for necessário para atender às necessidades de sua empresa. Nossa estratégia vai desde fazer com que nosso cliente saia do zero absoluto, dando seus primeiros passos no mundo digital, até desenvolver um sistema que atenda todas as suas necessidades e o coloque em vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.